quelques, mots sur le travail que j'ai effectué. Donc, euh, comme l'a dit Cécile, euh, en fait, après 14 ans à travailler, euh, j'ai repris les études pour devenir ce que je suis actuellement, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Ça dure un an, c'est un an de formation et comme une formation, on fait un stage de fin d'études que j'ai fait sur ce sujet. Donc l'interaction entre la politique l'école commune et bah, les pratiques pastorales essentiellement extensives du cours, des et des Cévennes. Et donc j'ai fait pour le compte euh, à la fois de l'organisme qui gère le bien UNESCO Cossé qui est une entente euh, interdépartementale, et euh, de la DRAF, j'étais hébergé dans les deux structures. Et pour l'encadrement académique, c'est Aurélie Trouvé, que quelques-uns d'entre vous doivent connaître, de ParisTech, qui a suivi mon travail. Donc ce que je me propose de vous présenter, c'est rapidement, bien sûr, des éléments de méthode et de problématiques, revenir brièvement sur euh, le bien Cévennes. Et ensuite, euh, vous présenter quelques résultats euh, de mon travail sur deux effets qui me semblaient intéressants à vous présenter. Un, les effets antagonistes de la politique agricole commune sur la répartition des aides. Et deux, un zoom sur les surfaces et les pratiques pastorales pour voir qu'est-ce que cette politique peut avoir comme influence. Et bien sûr, euh, tout ça s'inscrivait dans une optique de euh, proposer des recommandations, puisque la PAC, elle est en révision régulière, et donc euh, voilà, essayer de donner des conseils vis-à-vis de la révision de cette politique. En deux mots, le bien causé Cévennes, c'est un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, hein, qu'on appelle communément bien UNESCO, ça a été inscrit en 2011. Et cette inscription, c'est l'État français qui la propose, et en la proposant, il endosse une responsabilité et il s'engage notamment à préserver ce qui constitue ce bien et sa valeur, c'est-à-dire la valeur universelle exceptionnelle, hein, c'est un terme euh, officiel dans le droit international, et donc pour ce qui est de ce bien, il repose sur trois types d'attributs. Un, les paysages emblématiques du territoire, qui reposent sur la pratique agro-pastorale, un certain nombre de biens matériels, ça va être des bâtiments, des murets, euh, des bâtiments religieux aussi, liés à la pratique agro-pastorale, toujours, et aussi un certain nombre de biens plus immatériels, donc des pratiques, euh, la plus emblématique d'entre elles étant euh, par exemple toutes les pratiques liées à la transhumance. Donc pour ce qui est de la politique agricole commune, donc c'est pas à l'INRA que je vais expliquer qu'elle a un rôle structurant sur euh, les pratiques agricoles, vous le savez, il y a une publication là-dessus. Et moi j'ai fait un zoom vraiment sur la réforme de la PAC pour la période 2014-2020, pour voir euh, ben, quel était l'effet de cette réforme. Et euh, ce qu'il faut dire euh, très brièvement, parce qu'on ne peut pas tout présenter, mais c'est que parmi toutes les déclinaisons de la PAC sur des périodes de 7 ans, c'est probablement celle qui a laissé le plus de marge de manœuvre aux différents États membres de l'Union européenne pour adapter des mesures spécifiques à chacun de leurs pays. Et le tronc commun obligatoire du niveau européen est moins fort que dans les versions précédentes. Et en l'occurrence, le gouvernement français, à l'époque Stéphane Le Foll et François Hollande, ils avaient voulu que cette politique, euh, c'était leur terme, soit à la fois plus juste, donc avec des aides mieux réparties, favorable à l'emploi et à l'élevage. on va essayer de voir si c'est le cas. Et donc vous voyez que sur un même territoire, finalement, l'État endosse euh, des objectifs variés, c'est souvent le cas, et toute la question est de savoir comment ces objectifs s'articulent les uns avec les autres. Et donc les problématiques posées dans le cadre de mon étude, c'était à la fois voir si les objectifs de la PAC, notamment juste, emploi, élevage, sont atteints sur ce territoire. Est-ce que cette politique contribue à la préservation du bien UNESCO et en quoi au contraire elle peut contribuer à cette détérioration et du coup voir s'il y aurait des voies d'amélioration possibles pour la définition de la PAC. Donc la méthodologie, euh, je me suis appuyé en grande partie sur des analyses quantitatives puisque je bénéficiais de toutes les données euh, disponibles à la DRAF et il y en a beaucoup, euh, ben, notamment toutes les aides perçues à titre individuel pour chaque exploitation et la caractérisation des, exploitations agricoles tant dans leurs données de masse que sur les pratiques qui s'y trouvent, donc essayer de croiser tout ça et croiser aussi ces résultats quantitatifs avec des analyses qualitatives, puisque j'ai fait une vingtaine d'entretiens semi-directifs, la moitié avec des exploitants agricoles et l'autre moitié avec des représentants professionnels, euh, chambres d'agriculture, euh, scientifiques, etc. Euh, et ces résultats, pendant les quatre mois de mon stage, hein, ils ont été régulièrement présentés. Il y a eu une dizaine de présentations, soit des professionnels, des scientifiques, des élus aussi qui m'ont fait des suggestions, des remarques, ce qui m'a permis de retraiter euh, ben, les différentes analyses avec, sous un angle différent. Et donc le but de tout ça était de produire une synthèse des effets de la PAC sur le territoire et ensuite produire des recommandations pour lesquelles je me suis aussi euh, appuyé sur la consultation d'experts euh, au niveau européen parce qu'ils avaient la spécificité d'avoir décliné la PAC d'une autre manière dans d'autres pays de l'Union Européenne. On a tous la même politique mais on la décline différemment. Du coup, ça m'intéressait beaucoup de voir s'il n'y avait pas des bonnes idées chez nos collègues en Europe, et il y en a. Donc tout ça pour produire des recommandations. Donc en deux mots, le territoire, vous le connaissez, sud du Massif central, au nord de Montpellier. Le territoire, euh, le bien cossé donc inscrit à l'UNESCO, il y a deux zones, une zone cœur en rouge, une zone tampon, qui est en couleur. Et la zone d'étude qu'on a retenue pour cette étude, c'est toutes les communes, puisqu'on s'appuie sur des limites administratives, concerné par la zone cœur, donc c'est le tireté noir là. Donc ça fait un ensemble de 134 communes, un peu plus de 4000 km. Donc on a l'habitude de le diviser en différentes zones euh, homogènes du point de vue géographique. Les causes ici en jaune, hein, cause Méjean, cause Noire, cause Sauveterre et cause du Larzac. Les Hautes-Cévennes en bleu et les Basses-Cévennes en vert. J'y reviens avec des photos, c'est mieux. Donc là les causes, donc des grands paysages ouverts. Euh, où l'élevage ovin domine, essentiellement ovin-lait d'ailleurs, hein, on est dans le bassin de Roquefort. Les Hautes-Cévennes, donc c'est des paysages dominés par granit, donc là c'est l'élevage bovin, essentiellement viande, qui domine. Vous voyez ici des belles vaches au braque. Et dans les basses Cévennes, donc des territoires beaucoup plus encaissés et beaucoup plus forestiers du fait de leur difficulté d'accès, les milieux ouverts, ils sont présentés plutôt un de manière euh, parcelée, en hein, forme de petite oasis comme ça. Et l'élevage qui domine, c'est plutôt un élevage caprin-lait, avec la production de pélardons, mais également au vin viande très extensif d'ailleurs, et qui a la particularité de mobiliser des milieux euh, souvent boisés, très embroussaillés, où la, en complément de la ressource d'herbe présente hein, dans ces milieux boisés, la ressource en fruits, euh, les glands, les châtaignes, c'est important, et aussi mobiliser euh, dans les stratégies d'alimentation des troupeaux. quelques données sur ce territoire, donc il y a 1400, euh, un peu plus de 1400 exploitations agricoles, plus de 2000 emplois. La surface agricole, vous la voyez, 150 000 hectares, 51 000 GB. Et euh, au travers d'une typologie qu'on a appliquée sur ces 1411 exploitations, on voit que c'est des exploitations qui sont essentiellement de type pastoral extensif. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez dans les discussions. Donc sur les tendances, si on compare euh, bah, les différentes campagnes de recensement général agricole, ce qu'on observe un peu comme partout, c'est une diminution du nombre d'exploitations, 38%, comparé à la baisse nationale 50%, donc ça baisse un peu moins qu'ailleurs, mais ça baisse quand même. Les diminutions de la surface, elle est beaucoup moins importante, 7%, vous avez vite calculé que ça produit une augmentation de la taille moyenne des exploitations. Et elle n'est euh, pas homogène au sein des différents types de surfaces. Les surfaces des lents des parcours, donc elle baisse fortement, 17%, hein, alors que les surfaces plus productives, que ce soit des prairies ou des surfaces dédiées à la production de fourrage, elles augmentent. Donc globalement, une augmentation euh, de l'intensité, on va dire, dans la mobilisation des surfaces agricoles. Sur les cheptels, euh, contrairement aux idées reçues sur le territoire, il y a une relative stabilité du nombre d'animaux sur le territoire. Hein. il y en a autant qu'il y a 30 ans donc elles sont juste concentrées sur un nombre plus petit d'exploitations agricoles. Et quand on regarde la typologie des exploitations agricoles, on se rend compte que les exploitations de type pastoral extensif, elles ont tendance à avoir une proportion moindre qu'ailleurs, même si, euh, en comparaison de la situation nationale, c'est une proportion très importante. Donc en photo euh, caricaturale, là, sur Mont-Lauvert, ce qu'on voit, c'est qu'à proximité des exploitations, il y a eu une augmentation de ce type de surface, là où c'est des prairies artificielles qui ont été créées, au détriment ben, euh, des parcours, l'un des parcours que vous voyez un peu plus à la brousse pour les connaisseurs. Donc, euh, quelques mots sur la PAC. Je ne sais pas qui connaît la PAC euh, dans la salle. monde. <laughs> donc, je, je vais faire bref rappel euh, des principales mesures de cette euh, réforme. Donc en gros, euh, pour avoir une meilleure répartition des aides, ce qu'il a été dit, c'est qu'il fallait essayer de donner moins de disparité dans les montants d'aide à l'hectare. Et le principe, c'est qu'il y a eu une baisse progressive de toutes les aides qui étaient supérieures à la moyenne d'aide au niveau national, ici en rouge, hein, entre 2015 et 2019, et une hausse progressive de toutes les exploitations qui étaient inférieures à la moyenne. Vous voyez ici la courbe verte. Et il se trouve que sur le territoire, qui se trouve exactement ici, là, sur la carte de France, vous voyez qu'on est dans des couleurs très pâles, parce que là, cette carte représente les montants d'aide moyens à l'hectare, et donc des niveaux d'aide beaucoup plus faibles qu'aux alentours du bassin parisien. Ah, euh, on parle Oui là c'est les aides à l'hectare découplées. Donc, euh, justement, quand on regarde les aides découplées, euh, donc vraiment les vraies aides à la surface, voilà, donc euh, en moyenne sur le territoire, il y avait des aides d'un montant de 56 euros par an et par hectare, alors que la moyenne nationale est de 261 euros. Donc on est assez loin de la moyenne. Et il y avait 98% des exploitations agricoles qui avaient des aides inférieures à la moyenne. Donc en gros, ces exploitations, elles ont fortement bénéficié de ce principe de convergence, puisqu'elles étaient toutes inférieures à la moyenne, donc toutes dans la courbe verte, elles ont vu leur montant d'aide augmenter euh, à l'État. Et en plus, euh, cette revalorisation des aides découplées, elle s'est couplée à d'autres euh, dispositifs de revalorisation, notamment les aides spécifiques à l'agriculture en montagne, en milieu difficile, la fameuse ICHN qui a été revalorisée. Ce qui fait que globalement, si on prend tout le cumul des aides découplées, couplées, etc., on voit qu'il y a une revalorisation des aides du premier pilier plus la PHE, l'ICHN pour les spécialistes on est passé entre 2013 et 2015, qui ont été les deux années de référence pour faire mon travail, de 29,7 millions d'euros à 38,8, ce qui fait une augmentation de 30% du montant global des aides allouées au territoire, donc c'est très significatif. Et vous voyez ici, euh, si on essaye de distinguer les différents types d'aides, les aides découplées au sens pur, euh, donc euh, elles ont été divisées, donc je passe, mais ça augmente. Les aides couplées, donc euh, couplées à la production. Hein, ça peut être par exemple des nombres de moutons, des nombres de mères, des nombres de vaches. Elles augmentent légèrement. Et les aides spécifiques euh, à la production d'herbe au territoire de montagne, les CHN, augmentent aussi. Donc vous voyez que sur le territoire, il y a toutes les aides, euh, principales types d'aides en tout cas, hein, qui augmentent. Cela étant dit, pour essayer d'approfondir les discussions, j'ai essayé de voir euh, bah, comment étaient traitées les différentes parties du territoire. Ce que vous voyez ici sur cette carte, c'est que sur les causses, les aides sont beaucoup plus revalorisées. Hein. il y a une augmentation de 36%, euh, supérieure au 30% moyen. Alors que dans les basses Cévennes, là, on est plutôt à 15%. Donc il y a une revalorisation moins forte. Alors, euh, pourquoi Donc déjà, euh, ce qu'on a vu en essayant de différencier les tailles d'exploitation, c'est qu'il y a un effet lié à la taille. C'est logique puisque les aides à l'hectare, euh, forcément, ça suit la taille. Cela étant dit, ce n'est pas proportionnel, mmh. c'est-à-dire que le niveau de revalorisation des aides entre les différents types d'exploitation classés en leur taille, vous voyez ici, on a ordonné toutes les exploitations en abscisse et le niveau de revalorisation des aides en valeur absolue en ordonnée. Et ce que vous voyez, c'est que plus on augmente, plus le niveau de, revalorisation, donc la courbe bleue par rapport au niveau d'aide initiale en rouge, augmente. Et de manière assez exponentielle, hein, c'est pas euh, totalement proportionnel au nombre d'hectares. Et donc, euh, il y a un autre facteur qui est un peu euh, inquiétant, c'est qu'on se rend compte que toutes les exploitations qui font moins de 50 hectares, elles au contraire, elles voient leur montant d'aide diminuer par rapport à... Euh, leur montant diminuer en 2015 par rapport à ce qu'elles percevaient en 2013. Je me suis trompé sur les, courbes, ça fait longtemps que je n'ai pas, pas plongé dans le travail, mais euh, les deux courbes indiquent un niveau de revalorisation soit à l'échelle de l'exploitation, soit à l'échelle du nombre de bénéficiaires, parce qu'il y a des exploitations sur lesquelles il peut y avoir plusieurs associés. Et donc j'ai fait deux niveaux de Alors pourquoi Pour comprendre ça, il faut essayer de rentrer un peu plus dans le détail de l'évolution de la PAC. Et une évolution majeure qui a d'ailleurs été euh, peu souvent euh, considérée hein, au niveau national sur la PAC, c'est qu'il y a eu une euh, réforme de la prise en compte des surfaces qui donnaient droit aux aides. C'est-à-dire qu'avant, un hectare donnait droit à euh, un montant pour un hectare. Mais avec la réforme de la PAC, et notamment parce que les montants étaient revalorisés, ils ont dit, bon, euh, les milieux euh, qui ne produisent pas beaucoup, notamment parce qu'ils sont très embroussaillés et qu'ils n'accueillent pas beaucoup de surfaces qui peuvent donner à manger aux animaux, il faudrait qu'on leur applique un coefficient de baisse perçoivent pas le même niveau d'aide. Et donc en fait, tous les milieux d'une exploitation agricole sont analysés en fonction de grilles photographiques, par des critères hein, qui sont définis et qui ont été négociés avec la Commission européenne, en fonction du pourcentage de euh, ressources mobilisables, on va dire, hein, pour les animaux, mais ressources végétales. On prend pas en compte la ressource vous voyez qu'une même surface, euh, vous avez un hectare de ce type de surface, là, par exemple des landes à rhododendron euh, dans les, euh, dans les Pyrénées ou des landes à buis sur l'Écosse, et eh bien cette surface-là, elle va vous donner droit qu'à 20% finalement d'aide par rapport à un hectare de pure prairie sans aucun, sans aucun buisson dominant et ce qui fait que les agriculteurs ils font aujourd'hui des déclarations très précises où ils distinguent chacune des parcelles en fonction de cette typologie. Et donc cette proratisation des surfaces admissibles, en fait, elle a fait diminuer le montant euh, d'hectares admissibles, c'est le terme qui est retenu, qui a induit beaucoup de confusion d'ailleurs, mais donc euh, sur le territoire. Et vous voyez que la baisse des hectares admissibles est différenciée en fonction des différents types du territoire de la zone d'étude et elle est forcément beaucoup plus forte dans les basses Cévennes, où vous avez vu qu'il y a beaucoup de milieux boisés, embroussaillés, que sur les côtes où les paysages sont beaucoup plus ouverts. Voilà. Ce qui fait que euh, bah, c'est corrélé aussi avec les évolutions des années. Et par ailleurs, euh, normalement il y a une animation, mais je, vais vous le faire simple. Euh, <laughs> c'est ce principe-là qui permet de comprendre qu'il y a eu des baisses d'aides pour les petites exploitations. Et ça, c'est un résultat qui a énormément surpris à chaque fois que je le présentais, euh, tant par les pouvoirs publics, euh, représentants du ministère de l'Agriculture, que par un certain nombre de représentants, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une baisse des aides suite à la réforme de la PAC pour des systèmes d'élevage. Ils penseraient, euh, leur système, a priori, qu'il aiderait tout le monde. Eh bien non, il y a eu des effets pervers du fait de cette proratisation qui n'avait pas tout à fait été anticipée au moment où la PAC a été définie donc je vous donne deux exemples pour bien comprendre ça. Deux exploitations robots, on va dire, hein, qui sont des exemples fictifs, mais je me suis inspiré de données réelles. par exemple ici, une exploitation d'élevage vin de viande sur l'Écosse. Euh, donc elle a 470 hectares euh, réels hein, sur son exploitation, ce qui en 2013 lui donnait 470 hectares d'aide. Et avec un montant d'aide à l'hectare de 22 euros de l'aide donc elle située à 8% de la moyenne nationale, les fameux 251 Il se trouve que sur cette exploitation, vous voyez, il y a un certain nombre de genévriers, de buis, et du coup, euh, il y a une proratisation moyenne appliquée de 23%. Donc en gros, son assiette euh, éligible pour obtenir des aides est passée à 360 hectares. Cela étant dit, euh, vu que le niveau d'aide à l'hectare a été fortement revalorisé, passé à 54 euros de l'hectare, et du coup, il y a quand même une augmentation forte des aides pour cette exploitation. Si on prend un autre type d'exploitation, euh, typiquement celle qui est visée par euh, les baisses d'aides, donc une exploitation de caprins sur l'Écosse, euh, donc elle fait moins de 50 hectares, 42, hein, et elle avait un niveau d'aide finalement assez élevé à l'hectare historiquement, parce que ces aides à l'hectare, elles étaient appuyées sur la production à l'échelle de l'exploitation avec des références historiques qui fait que quand on produisait beaucoup sur une petite surface, on avait des niveaux d'aide historiques assez forts, et du coup on était un peu plus proche de la moyenne nationale. Vous voyez ici 44% de la moyenne nationale. Donc euh, suite à l'application de la proratisation euh, sur cette exploitation très embroussaillée, euh, on n'a plus que 24 hectares, si vous voulez, d'équivalent aide sur cette exploitation parce qu'il y a beaucoup de et du coup euh, ça mobilise moins d'aides, ce qui fait que euh, les aides sont concentrées sur une surface plus faible. Du coup, cette exploitation, elle se retrouve à euh, des niveaux finalement très proches de la moyenne nationale, juste par le fait de l'application de la proratisation. Et en fait, quand on est à 70% de la moyenne nationale, on est plafonné dans la bonification des aides et on bénéficie plus du principe de convergence. Donc cette exploitation, en gros, elle touche euh, pas plus d'aides découplées, ici les fameuses aides à l'hectare qu'avant, c'est juste que ces aides ont été concentrées sur une enveloppe plus faible. Et en revanche, les autres types d'aides, notamment l'aide euh, spécifique à l'aide en montagne, elle, elle est euh, proportionnée au nombre d'hectares. Hein. Il n'y a pas eu ce principe de concentration des aides sur un hectare plus faible, c'est tant d'euros pour tant d'hectares. Et ce qui fait que le montant, vous voyez, d'aide orange là, qui est lié à la fameuse ICHN, mais lui, il a été euh, tronqué pour partie du fait de la diminution de la surface éligible. Et c'est en gros ce principe-là que je vous ai présenté <laughs> rapidement, qui a produit la baisse des aides pour les petites exploitations. Donc cela étant dit, euh, j'ai essayé de représenter pour euh, un certain nombre d'effets que j'ai essayé d'analyser, 600 sont tous dans le cadre de mon étude, globalement, quand on regarde le territoire, on se rend compte que euh, les aides sont malgré tout un petit peu réparties un peu plus équitablement qu'avant. Si on prend en compte par exemple euh, les 20% d'agriculteurs euh, qui touchent le plus d'aides, quelle part du gâteau ils prennent avec des indices de ce type-là, un indice de génie que j'ai appliqué sur l'étude, on se rend compte c'est que la moyenne et la répartition des aides aux différents agriculteurs du territoire, aux 1400 exploitations, ben, il y a moins d'écart à la moyenne vis-à-vis d'une répartition équitable en 2015 qu'en 2013. Là encore, je pourrais y revenir. Donc, euh, du fait de la convergence et d'une aide revalorisée pour les petites surfaces, ça c'est les effets positifs qui contrebalancent ces facteurs de troncage de l'ICHN et de proratisation, donc globalement l'un dans l'autre, et de manière euh, collective, hein, on ne parle pas des cas individuels, et une répartition un tout petit peu plus équitable en 2015 qu'en 2013. deuxième effet que je voulais vous présenter, c'est celui qui concerne les surfaces pastorales et les pratiques pastorales. Donc déjà, si on a une approche purement euh, typologique, en fonction de la typologie que j'ai appliquée sur les exploitations du territoire, entre, euh, on a distingué cinq types d'exploitations, donc des exploitations qui nourrissent en bâtiment, 100% de l'alimentation est délivrée en bâtiment, il y en a quelques-unes, un quart sur le territoire. <laughs> Des exploitations qui s'appuient essentiellement sur une alimentation euh, fourragère, euh, euh, donc, beaucoup de fourrage délivré en bâtiment, mais un peu de pâturage quand même. Des exploitations herbagères, donc beaucoup de pâturage en prairie et pas beaucoup sur les landes et parcours des exploitations pastorales et pastorales extensives, où en gros, dans la stratégie d'alimentation de l'exploitation, euh, les surfaces pastorales sont plus mises à contribution que des surfaces plus productives euh, de type prairie ou euh, production de fourrage. Donc, oui, pour revenir, donc là vous voyez le nombre d'exploitations concernées sur le territoire, le niveau de revalorisation moyenne. Donc on, se rend compte, quand on regarde ce graphique, c'est qu'en gros, bah, les exploitations de type pastoral sont celles qui ont le plus bénéficié euh, de la revalorisation des aides au titre de la PAC. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le bien qu'au CCVN parce qu'il cherche à mettre en avant ces exploitations. Du coup ça joue euh, dans le bon sens on va dire vis-à-vis de la conservation du bien. Cela étant dit, euh, ce qu'on va se rendre compte après, c'est que c'est pas parce qu'elles avaient un caractère pastoral qu'elles ont été revalorisées c'est juste parce qu'elles mobilisaient des grandes surfaces peu productives avec des niveaux d'aide faibles. Du coup, c'est ça qui leur a permis d'obtenir un bonus, mais ce n'est pas leur pratique agricole en tant que telle qui, les a, qui les a favorisés. Et euh, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il euh, y a un certain nombre de paradoxes auxquels on assiste euh, dans le cadre des stratégies mises en place par les agriculteurs pour répondre à cette politique publique c'est que en gros cette politique publique, euh, plus vous arrivez à maintenir vos milieux ouverts, euh, plus, c'est intéressant pour euh, l'obtention des aides, du fait notamment du principe du prorata. donc on est passé finalement d'une obligation de moyens avant, ou dans le cadre de la politique agricole commune avant 2014, les principes de contrôle, ont comptait que euh, les animaux étaient bien présents sur chaque parcelle avec une densité suffisante, on comptait le nombre d'animaux à l'hectare, etc. Et c'est ça qui était contrôlé. Après 2014, on ne contrôle plus la pratique et la présence des animaux sur les exploitations, on ne contrôle que le résultat. Donc en gros, est-ce que oui ou non, vous avez réussi à maintenir euh, ben, vos niveaux euh, d'embroussaillement sur le territoire c'est une obligation de résultat et plus de moyens, la présence des animaux sur chacune des parcelles n'est plus contrôlée. Donc on est passé d'une approche de moyens à une approche un peu physionomique des types de milieux, ce qui fait que finalement ça laisse libre cours aux agriculteurs pour utiliser les moyens qui lui semblent les plus appropriés pour entretenir les surfaces. Et ce qu'on a vu euh, sur le territoire, c'est qu'en 2014, 2015 et même 2016, il y a eu une augmentation importante de l'entretien des moyens, euh, de l'entretien des surfaces par des moyens euh, qui étaient présents hein, mais qui se sont développés, comme l'usage du feu, donc euh, éco-buage, comme ça existe dans les Pyrénées, hein, mais ça existe aussi dans les Cévennes, les, usages mécaniques, giro-broyage et avec des fois des usages plus intensifs, comme l'épierrage avec des pelles mécaniques, hein, des fois, et aussi le défrichement, donc on gagne sur la surface forestière. Mais bon, ça, il ne faut pas faire de caricature. Il y a aussi certains éleveurs qui ont reconquéri euh, des surfaces par la pratique pastorale. Et ça, par exemple, j'ai pu le voir, parce que j'ai mené dans les entretiens que j'ai faits, j'en ai fait trois avec des représentants de matériel agricole. Et ils m'ont dit par exemple, pour l'année 2015, ils avaient multiplié par 6 leur vente de gyrobroyeurs. Ça, c'est un bon indicateur. <laughs> Donc globalement, ce qu'on a vu, c'est que cette politique, finalement, elle a conduit à une intensification des pratiques et elle ne s'est pas faite en faveur de la pratique pastorale. Donc euh, il y a un effet positif sur l'entretien des surfaces ouvertes, hein, qui est quand même un des objectifs euh, liés au territoire cossé mais un effet pour le coup négatif sur euh, le maintien des pratiques pastorales. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que ben, l'intensification des pratiques ce phénomène de transformation des surfaces, où là vous avez des parcours et ici des surfaces euh, cultivées, artificielles, se poursuit et s'intensifie. Et même dans la pratique pastorale, et eh bien, finalement, il y a de plus en plus de troupeaux qui ont tendance à euh, avoir certes des parcours, vous voyez ici en arrière-plan, mais malgré tout, dans la stratégie d'alimentation du troupeau, ils mobilisent beaucoup plus des surfaces euh, plus productives de petites prairies et très très souvent des prairies artificielles. Comme vous le voyez ici au premier plan. Et ça c'est, euh, bon, en fonction des types d'exploitation, c'est plus ou moins marqué. Là où c'est le plus marqué, c'est pour les exploitations qui produisent du lait, bovin lait et puis euh, bovin lait. Et là, mais c'est des phénomènes qu'on voit aussi sur les exploitations euh, qui, produisent, qui produisent de la viande. Donc c'est pas une situation paradoxale, parce que les exploitations qui pourraient mobiliser et avoir des pratiques pastorales, ben, elles ne sont pas encouragées dans euh, le maintien et la réalisation de ces pratiques. dans le cadre de mon étude, ce n'est pas les seuls trois effets, hein. l'équité, l'entretien des surfaces, le pastoralisme, je vous ai présenté brièvement les premiers résultats de mon étude, mais j'ai aussi analysé les effets sur l'emploi avec un effet légèrement favorable quand même sur l'élevage, où là c'est très favorable à la pratique de l'élevage, hein, clairement cette politique agricole, elle favorise les systèmes d'élevage, et sur l'entretien des cibles patrimoniales du bien, où là c'est plutôt négatif du fait de l'intensification des pratiques, on assiste à des destructions d'éléments patrimoniales du bien, des murets, des plaines, etc. Et donc j'en ai, euh, au travers de tout ça, et notamment en allant inspirer euh, des exemples des pays européens, le fait vite pour qu'on puisse discuter après, mais euh, j'en ai tiré euh, quelques recommandations, tant au niveau européen pour la déclinaison du cadre européen où euh, il semblerait intéressant dans la définition des critères des surfaces admissibles de mieux reconnaître les spécificités des surfaces pastorales, on pourrait y revenir aussi, et de déconnecter les critères d'admissibilité des aides à la montagne ICHN de celles des autres types de surfaces notamment pour éviter ce phénomène de troncage que je vous ai présenté rapidement. Pour ce qui est de la déclinaison française, euh, ben, il y a toute une euh, série de recommandations qui visent à vraiment faire du pastoralisme un objectif associé au soutien d'élevage, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, hein, comme vous l'avez compris. Et pour ce qui est de la déclinaison régionale, hein, puisque cette politique agricole se décline à ces trois niveaux, il semblerait intéressant de construire des mesures de type euh, mesure euh, MAEC, mais revisitées, qui soient vraiment intégrées à l'échelle des exploitations et qui prennent en compte euh, ben, finalement la stratégie d'alimentation des, troupeaux et en essayant de développer des indicateurs, par exemple que vos collègues de l'INRA à Montpellier utilisent beaucoup, sur le taux de pastoralisme. On travaille beaucoup là-dessus dans le cadre de l'UMT Pasto. Voilà, donc euh, là, la bibliothèque vous pouvez regarder. Sinon, il y a le rapport aussi hein, que, vous, que je vous encourage à lire. Hein, voilà, les photos. voilà, donc euh, tout ça, j'espère j'espère que euh, le côté obscur de la force ne vous attrapera pas et que on arrivera, <laughs> on arrivera à prendre en compte ça pour sauver le pastoralisme parce que je pense que c'est un mode de production qui, Merci.